Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись подноса э, в оттенках к жиле. Итак, у нас уже имеется черный поднос и мел в руках. Компонуем основные цветы кругами и овалами. К ним пририсовываем второстепенные листики, бутончики и все остальные составляющие элементы букета. После чего мы уже приступаем к замалевку. В центре у меня главные цветы будут розы, второстепенные ромашки, третьи незабудки. Начинаем мы с роз главных, показываем кубышку и передние лепестки. Первый цветок готов, затушевываем серединку. Второй цветок И третий цветок. Тоже тушуем серединку и показываем лепестки. Следующий цветок у нас ромашка. Идем мы с передних лепестков, постепенно уходя к задним. С обоих сторон. Затушевываем серединку. Обратите внимание, что мазок идет на вас, подносик вертится. Следующий цветок, который мы намечаем, называется незабудка. Еще его называют жестовской росписи пятилистник. Он голубого оттенка, 5 лепестков по сторонам. затушевываем серединку. Можете сразу показывать бутончики, кому как удобно. После чего мы начинаем оттенять задний план в цветах в данном случае вроде. Делаем середину более темной, дальний план тоже утемненный. Растушевываем это мягкой кистью. Также в ромашках и в незабудках. Следующее мы приступаем к листьям. Листья, естественно, зеленые. Можете тоже сразу оттенять. Обязательно кистью заходим между цветами в центр букета. Первые листья самые крупные. Сразу показываем чешелистники и мелкие листы. Стебелечки. Обязательно напоминаю, заходим в центр. Букеты тоже там затушевываем. Крутим подносик, чтобы под... мазок шел на вас. В данном случае мы уже видим целостность композиции, можем а, по мелу что-то менять. Оттеняем последние элементы на глаз, что нам кажется более необходимым в цветах. Вот у нас поднос готов, замалевок. В следующий раз будем его расписывать. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал и получайте обновления. До новых встреч!